cygan, kolego. Rom nie cygan, uczy kolego. Rom nie cygan. Rom, rom, parora, pana, Armani, Karol, Klein, perfuma, Nikt nie chce słuchać mojej muzyki, więc ściągam gacie. A ja cygan, nie cygan. E, Rom nie cygan, ucz się kolego Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Gana ławkę umer, miłe romałe Simon im na ram, mały syr Rom nie cygan, ucz się kolego Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi, którzy mnie zawiedli którzy nie stracili Złoto, tanie złoto Kupić, kupić Netombak Netombak złoto Złoto A, Oryginalna perfuma Armani Perfuma Kam na ławkę umer Miłe romałe Simon tumen harach I Janina w dresach Komon minge mange Pcheł mały syr Nikoni no na kameus hał, hał Nauczyb te mam kajpetę na podeła Tu mare zajady i se ma wpisane dredzi, dredzi Komon mi demandę boci Czaciumerom i wirucha na wideo Rykirem wes chup polny krzes Najważniejszy srom i semenca, semenca Rom nie cygan, uciek wszystkich, wszyscy za jednego Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi Kana ławkę umer, Miwer, małe Shiman tumen hara, hara, hara Czaczume i wirucha na wideo Rykirem wes, hub porn kses Neto